Nah, kalau di Indonesia tuh banyak banget guys ya nama-nama kayak ada ada Nila, ada siapa gitu ya guys ya. Dan saya penasaran sekali kalau kalau istilahnya nama-nama unik, nama-nama istilahnya yang aneh-aneh gitu kalau di Indonesia banyak banget gitu guys. Apalagi pada mobil-mobil mewah gitu kan ada bos, ada siapa gitu kan. Nah, kalau di Malaysia apakah ada juga seperti itu? Nah, ternyata ada guys. Nah, dirangkum oleh Abang Ahang Spedia ini. Nah, langsung saja guys karena saya sudah penasaran, kita tengok videonya bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol merah guys. Tekan tombol merah guys <laughs> ya. Eh, agar supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Nah langsung saja kita play videonya. Let's go. Kalau kita beli kereta atau motor baru, Aha. pastilah kita nak pilih nombor plate yang cantik sikit kan? Betul. Tapi kebiasaannya nombor plate yang cantik ni, oh, cantik harganya pun cantik jugalah. Ya, Sehingga ya, ada yang mencecah ratusan ribu ringgit. Ah, betul ada juga lah. nombor plate yang kreatif seperti menggunakan nombor untuk dijadikan seakan-akan huruf. Aha. Sebagai contoh, 4 boleh nampak macam A atau 7 boleh nampak macam T. Jadi kalau gabungkan 4 dan 7 ni ke huruf ni, jadilah sajat. sajat. Hihi. Jom tanpa buang masa, tajuk pada video kali ini adalah okay. nombor plate kendaraan yang paling unik dan kreatif di, di Malaysia. Malaysia. Sebelum tu, random shoutout kepada subscribers Aha. Aspidia ini. Terima kasih kerana menyokong kami. Low sikit. Dot Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang, sila, sila subscribe, komen. like dan komen dalam video ini, okey? Ni bos paling humble sekali. Relax Aku bos kat nombor ni dekat motor kapcai. Harga nombor plate je jauh lagi mahal daripada motor. Oh my god, betul. Ha, ini baru barulah nampak bos sikit. The boss. Kata mahal. Oh, yeah, guys. Kalau tersentuh kereta ni, nah, kena <laughs> Asli guys Najis Mercy lagi ya kan Astaga naga Eh jangan kau sentuh Kenapa mobil tu kereta tu najis ya kan <laughs> Aduh. Kereta pun ada kaki ya guys Kaki Cantik gila nombor ni Kalau Apa rapatkan tu? lagi Boleh jadi bentuk kotak Apa tu guys ya L7 ke uh, Atau macam mana eh Eh ada juga kat situ Oh, playboy. Nombor empat nampak macam Y dan nombor lapan nampak macam B. Tapi jangan jadi playboy ya guys. <laughs> Betul. Nombor ni pula ada maksud tersirat. Apa tu? Eh, apa guys artinya guys? Dup lapan, du lapan atau macam mana? Du eight? Apa ya guys ya? D U do dengan eight, Jadilah duit. Ah, duit. Duit. eight, H. H kan bahasa Inggeris dia egg. Ah macam tu duit. Ah ya ke? Banyak nombor lain boleh beli. Mati. Nombor ni juga dia beli ya. Astaga. Tahu pula takut letak satu kat bawah. Bukan kat tepi. <laughs> Yang suka belok tak bagi signal. <laughs> Allahu akbar. Ada ya Allah. Astaghfirullahalazim. Bolehlah pakai nombor ni. Jauh perginya Sampai ke Paris <laughs> Okay. Ini malah mobil-mobil biasa ya guys ya ini. ini kayaknya editan deh Kalau yang mafia ini kayaknya editan deh Terlalu gangster ah. Ini mesti peminat kuah kari ni <laughs> Kalau pakai kereta Kedai ni mama. Tak heran dah okay, mari, mari. Satu lari Sepuluh mari Nah tahan tes. Eh, mari itu kan sini, mai mai sini, mai sini. Kalau mari di sini itu kayak gitu, guys. Ke sini ke sini gitu kan. Tapi nggak tahu istilahnya kalau mari di Malaysia itu macam mana ya? Itu tengok-tengok ya, guys. Takut salah kereta. Taksi. Tiba-tiba rasa lapar pula. Oh, darah. Ini nasi ayam darah. <laughs> Anak darah. Kereta ni dengan nombor plate ya. Api. Warna api. Oh. Mercedes Macam ya? jadi polis tak kesampaian Oh nombor jadi macam, macam tu pun, okay lah, Pol kan? 15 Okay Ni pun rasanya harga nombor plate lagi mahal dari kereta Jar E Ni pun kreatif guys Bless Apa ni apa ni Bacanya uh, Blessed Nombor sebenar adalah BLE 5530 ah. Tapi nampak macam blessed apa ah. maksudnya diberkati? Okey, blazer. Okey, okey. Ni kalau polis tanya nombor plate apa, nak jawab cari kan takut kena marah. Guys, kalau ada polis nak tanya, "Eh, plat nomor mana?" Carilah. <laughs> Kat mana? Carilah. <laughs> okey, okey. Lucu eh. Cuba bayangkan kalau kereta ni lah. Ya, ya, ya, ya. Kat laluan kecemasan, masa jalan tengah sesak, mesti ramai yang sebut kan? <laughs> Pada yang tak tahu, Casio tu je nama jam ya guys. Oh. Iyalah. Ini baru dikatakan berani. Bini tak lama tiga. lagi cukup kan empat. Boleh boleh boleh. Tengok nombor plate ni teringat kita dekat Nabi. Allah. Kita selawat ya guys. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan silap ya guys. Ini kereta bukan kapal angkasa. <laughs> eh Ria. Eh NASA Ria. Apalah yang dia ni fikir masa mula. Okay. Dia mula nak beli nombor plate ni je. <laughs> mungkin dia tak perasan kot kan? Tak perasan mungkin. Kami tak ramai, tapi ada. Kami, ah. Tak Come payah on. tanya nama. Dah tahu dah tuan punya kereta ni mesti Abang Gis. Abgis. Yang ni pula tuan kereta Afis. dia mesti nama Afis kan? Memang di luar jangkaan. Boleh pula dia terfikir nak ambil nombor ni ya. WhatsApp. WhatsApp. Ah, iya ke? Kalau yang tak perasan, mesti ingat nombor dia PP33QQ kan? Ha, okay. Tapi sebenarnya PP3399. Eh. Macam mana tadi? Panggilnya macam mana? Guys? Tambah nasi, tambah nasi. <laughs> Okay. Kepada Penggemar yang suka langgar lampu isyarat tu, Pui. makan dia. Pui. Pui. Korang ada nombor ni? Mesti ada. ada kan? Ada ya. Jangan selalu minum benda-benda manis ya guys. Tawa. Tawa sikit tak apa. Tawa. Kalau di sini tawa itu gelak ya guys ya. Ha ha ha macam tu eh. Tawa macam tu. Kalau kat sana tawa tu ais ais tanpa tanpa gula lah macam tu eh. Tawa ai tawa eh macam tu eh. Ni motor yang tua ke tuan motor yang tua? <laughs> tua. Nombor plate ni tua. nampak macam mami. mami. Cuba korang teka apa nombor plate sebenar. Komen di bawah. Eh, Nombor sebenar. Eh, tak faham jugalah mana ada kan. M-O-M-M-4 atau 3 lah. Tak faham jugalah tu. Ni mesti peminat game Super Mario ni. Mario. Yang ni pula, tuan keretanya mesti nama Len. Len. Pandai dia buat nombor 1 dan 7 tu. Jadi iya. M. Tapi buat macam ni salah ya guys. Salah, salah. Boleh kena saman nanti. Ni pun sama. Adab. Walaupun sangat kreatif Jadikan nombor 177 nampak macam huruf M Tapi kalau polis nampak Confirm kena saman Betul Cantik nombor plate kereta ni Maria Mesti nama tuan kereta ni Maria lah, kan Maria Maria Maria Ajaib ah, Cuma gosok-gosok kereta ni Mana tahu jin macam cerita Aladdin tu <laughs> Okay Jalan sesak-sesak macam ni Sabar, sabar ya. Dah lah nombor plate cantik dapat pahala lagi bagi nasihat. Jangan lupa solat ya guys. Abais. Kalaulah kami ada sebiji kereta ni kat rumah, Kiss. hari-hari kami cium kereta. Azik. SL47. empat nampak S- macam U dan 7 nampak macam T. Walaupun Slot. maknanya kurang baik, tapi A- ah, memang apa? kena dengan kereta yang Jap, jap, jap. Apa? arti ni macam mana guys? Ya, slut. Apa ya? Tak faham juga saya ni. Seksi macam ni sambil-sambil memandu, sambil-sambil ajar anak baca ABC dan 1, 2, 3. Ada kayak gitu. Ni confirm tuan kereta dia nama David. Oh, David. David Sek. Dahsyat taste daddy ni. Daddy. Ni oh. Tu. Korang That pakai tu apa? Maxis ke, Celcom ke atau DJ? Okay. Kalau Maxis. minuman bergas pula korang suka yang mana? Pepsi atau Coca-Cola? Sprite. Yang ni pun antara nombor plate yang kreatif. Apa ni? Ben Ben Ice. Kau tak tahu ni kereta apa. Tu dia dah sebut dah dekat nombor plate. Bentley. Oh Bentley. I tak faham ni mesti tu. kereta isteri hadiah daripada suami dia kan? My City. My City katanya. <laughs> Banyak juga yang guna nama sendiri letak no, kat nombor no. plate dia. Ya. Dah macam name tag sekolah pula. Ha, yang ni unik. Nama senapang terus M16 Makilah kalau berani <laughs> Nombor ini pun rasanya nama tuan kereta ni kot kan? Chris Chris Ah Chris Ha, yang ni memang ramai dah kenal Wajah apa. Proton wajah Ni nama sendiri juga ni Nombor 2 tu nampak seakan-akan huruf Z Tam 121 kan yang ni S55 ke SS5 ni Haa ah. Susah juga nak cam Iyalah Tapi memang cantik nombor plate ni Ah betul Angkat tangan sikit Siapa-siapa yang lahir bulan Mei Mei bukan Sekali tengok nombor ni memang pening guys Apa Dalam baca dia? sama cantik Nampak macam op, op, op. 08 08 Ah. Haa Cuba korang sebut nombor plate ni Cabai Tak baik mencarut Niat abang ni baik tapi tetap salah Cry juga, for ya. MH370 Ah, okay iyalah. guys, kita di penghujung video dah Kalau korang ada terjumpa mana-mana nombor plate kat luar sana Yang unik dan kreatif Foto yang tak eh. dalam video ni Boleh komen di bawah Okay, bye okay, guys, sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Nomor plat paling rare di Malaysia Kalau menurut saya guys ya Yang paling rare itu Ya Cari <laughs> Sebab kalau polis nak tanya pun Kena carilah polis tu ya kan <laughs> Carilah kat mana tak tahu <laughs> Cuba kawan-kawan komen lah Plat nombor, plat number Plat number ya kalau kat Malaysia kan Kalau di sini tu plat nombor guys ya Nah di sini bisa teman-teman komen ya di bawah Paling rare yang paling lucu menurut teman-teman Paling unik menurut teman-teman Silahkan komen di bawah ya guys ya penuhi kolom komentar agar supaya istilahnya video ini naik naik naik seperti itu ya guys ya banyak juga share share ke sosial media teman-teman sekalian di Facebook Twitter dan juga Instagram dan lain sebagainya silahkan share supaya banyak lagi yang tahu tentang channel ini jangan lupa guys like share komen dan subscribe-nya untuk Hakspedia karena menyajikan video-video yang unik lucu dan eh oh oh oh, oh, oh gitu kan ya pokoknya istilahnya Hakspedia ini terbaik memang ya di luar nalar gitu sebuah yang dirangkum oleh beliau ini memang ter terbaik seperti itu.